आज हमारे घर में फिर से मछलियाँ मरी देखिए ये एक एंजल फिश है ये मेरी सबसे पुरानी फिश थी ये रेड कैप रेड कैप इसलिए बोल जाता है रेड है इनके में ये भी ये पुरानी थी मतलब इसको लेके आया था लेकिन सिल्वर वाली मेरी पुरानी थी बेचारी और भी मर गई मेरी मछली मेरे पास कम से कम पच्चीस मछलियाँ थी पच्चीस में से सिर्फ तीन ही बची तीन शकर कैटी बची है बस मेरे पास दिखाता हूँ आपको शकर कैट आज हम जाएंगे ऊपर सफाई करने और करते हैं छत की सफाई मिट्टी बहुत हो गई है वहाँ पर इसलिए चलो करते हैं इसी तरह तो सफाई करनी है ले पकड़ बाप रे तोड़ दिया ले ये पकड़ पता नहीं बोटल्स कहाँ कहाँ से आ रही बिना बात के ये देखो छत पे कहाँ से आती है bottles Feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them If you're coming for me, hope you're ready for a demon I got eyes in the back of my head, I'm seeing Take me for granted and you know I'm leaving I'ma take what's mine with the webs I'm weaving I could take this crowd from seeing to believing Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding From the words I spit, so sharp, so freezing So cold, behold, frostbite, they feeling I could tear you apart or I could go heal them Don't believe in fate, don't believe in ceilings I just need a taste and my mind starts peeling I don't pace myself, I grind on kneeling Got lust for change, I just love the feeling uh. I ain't gonna give up Got too little time, I'ma live up Head Cause I'ma live life for the fight Yeah, I'm here to get it I got drive, got sight Always have a vision I go by at night I be in my feelings I'ma be fine Need time and I'll soon be winning I live life for the fight Yeah, I'm here to get it I got drive, got sight Always have a vision I go by at night I be in my feelings